Technical Analysis Advance ikut empat dimensi. Hai, saya Mr. Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda apakah kepentingan untuk menganalisiskan satu benda dalam empat dimensi. Hari ini kita tunjukkan ini satu remote control. Ha, remote control sepatutnya untuk saya punya view anda punya view sepatutnya adalah berbeza. So ini kenapa kita sebagai satu orang untuk jadi penganalisis so kita kena Eh, hey, kena rujuk empat daripada empat time mesin. Saya kena check daripada sini, check daripada belakang, check daripada tepi semuanya. Semua adalah sangat penting. ha, so dekat sini saham teknikal analysis ni apakah yang paling penting untuk dalam empat time Pertama, harga, volume, masa dengan ruang. Ini empat dimensi hafalkan sekarang. So untuk hari ini aku nak berkongsikan sama anda. Tiga jenis indikator anda kena bagi mahirkan sebelum anda dicuci keluar daripada institusi ini. So kenapa ni? Semua orang sepatutnya banyak takut pasal penjatuhan. Nampak candle merah, dia risau, dia takut terus dia keluar daripada itu sahamnya. So kita hari ini rujukkan kepada tiga jenis candle yang sentiasa ada keluarkan untuk pencucian. Macam mana dia cuci untuk pelabur saham yang biasa dia keluar. Yang pertama ni ada macam doji. Ha, jatuh doji. Orang rasa macam gini. Oh, dia takut macam sudah tak, tak nak pergi bergerak lagi. Nanti dia boleh naik. Macam ini bullish engulfing pun sama juga. Nah, ha, selepas bullish engulfing, dia naik lagi semula. So, dengan ini adalah racing tree. Tiga hari tak bergerak, lima hari tak bergerakkan, semua pelabur akan sudah hilang keyakinan untuk ini saham. So, dia akan dicuci keluar. Dia akan lepaskan dia. So, akan nampak itu saham sambung naik lagi. So untuk dekat sini I kena tunjukkan sama anda adalah kita dekat sini adalah satu saham dalam bursa Malaysia adalah dapat untuk kita punya technical analysis yang macam begini. So contohnya dekat sini nampak tak doji? Ah merah doji nanti oh, orang rasa sudah risau. So nampak dia naik lagi. Ah so dekat sini biasa kita nampak morning star so kita kena standby dekat sini dah. Ah so ini pun sama juga. Eh satu kali candle merah. So candle merah adalah kebanyakan punya orang dia risau. Satu hari jatuh 5% confirm dia jatuh. Ah cabut dah. Ah kan? Ah 80% ke atas punya orang. So inilah. Ah ha, dia buang satu kali. Oh, break up jatuh. Ah ha, so dekat sini nampak tak? Dia dekat sini tak ada pecah sokongan lagi. okay ha, tak ada pecah sokongan. Ah ha, so mesti keluarkan satu naik lagi punya oh, peluang lagi kepada anda. So dekat sini pun sama. Tiga hari tak bergerakkan ah ha, pun sama juga tiga hari pencucian pembetulan dekat sini adalah sihat sebab dia tak ada pecah daripada sokongan dia so dia boleh sambung naik lagi dekat sini pun sama lima hari tak bergerakkan so banyak orang dia akan hilang yakin kepada ini saham dia so banyak orang dia sepatutnya kenapa sentiasa jualkan satu saham terlalu rendah so inilah kena belajarkan so untuk hari ini aku nak perkongsikan sama anda adalah untuk belajar daripada umum technical analysis untuk pemula. Sekarang saya untuk memberikan anda untuk nota dalam seringgit sahaja. Berikan dekat bawah sahaja. So, kita hantarkan nota kepada anda. So, kita akan berkongsikan anda lagi untuk kelas yang selanjutnya. So, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk followkan saya dan berklikkan video ini untuk like. So, kita jumpa lagi. Bye.